أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي butun olamlarda hukmdor bo'lgan alloh subhanahu va taoloning zotining ulug'ligi va saltanatining buyukligi loyiq hamdu maqtovlar bo'lsin suyukli payg'ambarimiz rasuli akram muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin u kishiga ixlos bilan ergashgan har bir ummatga allohning rahmati mag'firatlar bo'lsin hammalarimiz ham bu joydan yaxshi manfaat olib qaytishligimizni alloh subhanaa taolo hammalarimizga nasib qilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <coughs> kirib kelayotgan ramazon oyi bizlarga muborak bo'lsin bu ramazon oyidan alloh taolo buyurgandek rasululloh ko'rsatgandek yaxshi manfaatlar bilan qaytishligimizni chiqishligimizni alloh taolo nasib qilgan bo'lsin xuddiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek <clears throat> kimki ramazonni topgan bo'lsayu bu oydan gunohlardan poklanmasdan chiqqan bo'lsa u burni yerga ishqalansin u xor bo'lsin dedilar ya'ni <clears throat> biz bu ramazondan aqida olamiz biz aqida olamiz hozir oyatlar o'qiymiz inshaalloh bir qancha oyatlardan bu narsani inshaalloh tushunamiz ya'ni ramazon oyi musulmon odamga aqida beradi ya'ni bundan nihoyat darajada katta aqida oladi odam agar odam ramazondan aqida olmaydigan bo'lsa ramazonni tushunmabdi bu insoncha ramazonni umuman tushunmagan bo'ladi bu ramazonda rasululloh aytganlaridek ramazonni topgan bo'lsayu bundan gunohlardan poklanmasdan chiqqan bo'lsa haqiqatdan xor bo'lsin burni yerga ishqalansin degan so'z haqiqatdan agarki aqidasi bor inson bo'lsa ollohni bu duoibatiga va rasulullohni va jibril alayhissalomni bu duoibatiga albatta qo'shiladi qo'shilib u odam ham aytadiki ha to'g'ri olloh haq so'zladi rasululloh to'g'ri haq so'zladi kim ramazonni topgan bo'lsayu bundan gunohdan poklanmasdan chiqqan bo'lsa xor bo'lsin u odam u burni yerga ishqalansin ahli jahannam bo'lsin deb u odamni duoibat qiladi inson ha lekin aqidasi bo'lmagan inson bo'lsa ramazondan gunohlardan poklanmasdan chiqqan bo'lsa endi olloh insof bersin deb qo'yadi ya'ni olloh insof bersin degani alloh taolo adashib qoldi alloh taolo duoibat qilib adashdi bu odamni o'zi duoibat qilmash kerak edi buni bunga insof berish kerak edi deganga o'xshagan gap bo'ladi Nimaga desa, bu inson tushunmayapti. Bu Ramazonda nimaligini tushunib yetmayapti. <clears throat> Shuning uchun inson Allohning kitobiga qayrilib, Rasulullohning sunnatlariga qayrilib, bu oy qanday bir muborak oy ekanligiga e'tibor qilgan bo'lsa, bu oyni tushunib yetadi. <clears throat> alloh taolo qur'oni karimda shahru ramazon minal huda val furqon dedilar ya'ni bu oy ramazon oyi shunday oyiki bu oyda qur'on nozil bo'ldi odamlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi hidoyat manbasi bo'lgan va haq bilan botilni o'rtasini ajratib aniq bayon qilib beradigan furqon ham ya'ni mana shu qur'on nozil bo'ldi deb alloh taolo aytyapti Bu oy mana bu Qur'onni hurmatidan ham nihoyat darajada buyuk bo'lgan oy. <clears throat> Ibrohim alayhissalomni o'zini otasiga va qavmiga savol tariqasida bergan so'zlarini, gaplarini keltirib, biz buni misol qilib ketamiz. audu billahi minash shaytonir rojim. Vatlu alayhim naba Ibrohim. Ibrohimni sen ularga tilovat qilib bergin <clears throat> ma ta'budun uni otasi va qavmi mushrik edi ya'ni biz qur'oni karimni shunday tushunishligimiz kerak qur'oni karim alloh taoloni kalomi bunda o'tgan ummatlarni qissalarini aytib beradi yoki payg'ambarlarni gaplarini aytib beradi yoki tavhiddan bizlarga da'vat qiladi yoki hukmlarni bayon qiladi xullas biz har bir oyatni Alloh subhanahu va taoloning gaplari deb qabul qilamiz bir payg'ambarni gapini alloh taolo aytib berayotgan bo'lsa bu payg'ambar ana shu davrda shu gapni gapirganligi va ana shu davrda alloh taolo u payg'ambarga shu gapni o'rgatganligi uchun gapirganligini va alloh taolo ana shu payg'ambarga o'rgatgan ana shu gaplarda bugun bizlarga ham o'rgatayotganligini tushunib yetishligimiz kerak alloh taolo bu joyda sen ibrohimni ibrohim alayhissalomni ularga tilovat qilib ber ibrohim alayhissalom o'zini otasiga va qavmiga aytgan edi ey qavmim ey ota otasiga va qavmiga aytdiki sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar deb ularga aytgan edi <clears throat> Bu narsa bizga ham Alloh tarafdan buyruq bo'lyaptiki, ey islom ummati, sizlar ham o'zingizga va qavmingizga va boshqalarga ayting. Sizlar nimaga ibodat qilmoqdasiz deb ularga ayting. Ya'ni birinchi o'rinda ibodat nimaligini inson tushunib yetish kerak. Ya'ni ibodat qilsanglar musulmon bo'lib qolmaydi. Alloh taolo bu joyda keltirayotgan narsa Ibrohim alayhissalom mushrik bo'lgan otasi va mushrik bo'lgan qavmiga qarab turib, sizlar nimaga ibodat qilmoqdasiz deb aytyapti Ya'ni mushriklar ham ibodat qiladi. Boshqa oyatda munofiqlarda ham ibodat qilishligini Alloh taolo aytayapti. Fosiqlar ibodat qiladi, kofirlar ibodat qiladi, lekin ular biz ibodat qilgandek ibodat qilmaydi. Shuning uchun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ta ayting ey muhammad alayhissalom ey kofirlar sizlar ibodat qilgandek men ibodat qilmayman deb ayting ularga deydi demak mo'min kishini tavhiddagi odamni ibodat qilishligi mushrik kofir munofiq bo'lgan insonlarni ibodatidan farqli bo'ladi biz ibodat deganda tushunishligimiz kerakki ibodat o'zi nima ya'ni ibodat bu hokisorlik ila bo'yin sunish, bandalik qilish alloh taolo sevgan va rozi bo'lgan har bir oshkora yu maxfi so'z va amalni ibodat deb aytiladi ahli sunnani ibodatga bergan ta'rifi <clears throat> ibrohim alayhissalom otasiga bergandek savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak va boshqalarga ham berishimiz kerak nimaga ibodat qilyapsiz Bugun odamlar ibodat qilyapti. Ibodat qilmayotgan odamni ko'rmaysiz. Namoz o'qiyapmiz, ro'za tutyapmiz, ehson qilyapmiz, hajga boryapmiz. Boshqa qancha-qanchalagan ibodat deb ibodatlar qilinyapti masalan. Lekin mana shu odamlarga xuddi shu savol berishlik kerakki, Alloh taolo shu narsani o'rgatyaptiki, nima uchun ibodat qilyapsiz? Mana shu narsani nima uchun qilyapsiz? Ya'ni birorta inson aytmaydiki, men butga sig'inyapman deb aytmaydi. Lekin surishtirib kelgan bo'lsangiz, sekin asta qalbini xolis qo'yib uni gapirtirgan bo'lsangiz, u odam aytadi, men falonchiga ibodat qilyapman. O'zini ibodatlaridan kelib chiqib, maqsadlaridan kelib chiqib, shu narsani albatta aytadi inson. Nimaga ibodat qilayotganligini. oyatlarda davomida shu narsani bizga Robbimiz o'rgatyapti. Ya'ni siz mana shunday yondashing, nimaga ibodat qilyapsiz deb ayting. Shunda nimaga ibodat qilayotganligini ular aytadi. Albatta biz bilishligimiz kerak, ibodat bu odat emas. Masalan, qancha-qanchalagan ibodatgo'y insonlar borki, ular ibodat qilishmaydi, balki odat qilishadi. Odamlar qilganligi uchun qilishadi. Ota-bobosi qilib kelganligi uchun qilishadi. Ya'ni nima uchun ihson qilyapsan desangiz, men ota bobom qilganligi uchun qilyapman yoyinki odamlar qilganligi uchun qilyapman deb aytadi Yo, agar men qilmaydigan bo'lsam, malomatga qolaman deb turib aytadi. yoyinki nima uchun namoz o'qiyapsan? Nima uchun roza tutyapsan? Mana Ramazon keldi. Bu Ramazon qanday oy o'zi? Ramazonda rozani qanday qilib tutishlik kerak? Roza tutgan odam qanday qilib roza tutadi? Rozani shartlari qanaqa? Rozani ilmi qanaqa? Roza tutgan odam qanaqa bo'lib qolish kerak? Bu narsalarni ilmini bilmaydi. Balki odamlar roza tutganligi uchun ota bobosi ro'za tutib kelganligi uchun ro'za tutib qo'yadi <clears throat> shu narsani oyatlarda davomida bizlarga yana aytyapti qolu endi ular aytishdiki nabudu laha akifin ular otasi va qavmi ibrohim alayhissalomga aytdiki biz but sanamlarga ibodat qilyapmiz va ularga muxlis bo'lgan holatda bardavom bo'lib qolamiz deb ular aytishdi Ya'ni har bir ibodat qilayotgan odamga shu savolni bering. Mana shu odam o'zini ibodatidan mamnun bo'ladi-da, kimga ibodat qilayotgan bo'lsa ham, men mana shunga ibodat qilganimcha ketaveraman deb aytadi. <clears throat> Va ana shu kimga ibodat qilayotganligini, nimaga ibodat qilayotganligini ham bu joyda ochiq aytadi. <clears throat> Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun Ibrohim alayhissalom endi ularga aytayaptiki, sizlar duo qilgan paytingizda duolaringizni eshitadimi ular dedi. Va sizlarga foyda, zarar beradimi ular dedi. <clears throat> ya'ni masalan, hozir ham shu savol. Ya'ni kimga ibodat qilyapsiz? Odamlarga, falonchiga yoki Allohga. Agar Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, pastdagi oyatlar uni bildiradi. Allohga ibodat qilayotgan odamni butunlay ajralib turadi uni ibodati boshqalarning ibodatidan demak bu inson ibodat qilayotgan narsasini bir ko'z oldiga keltirib turib mana shu ibrohim alayhissalomni savoli ya'ni alloh taoloni bu o'rgatayotgan savoli bizga ham berilyaptiki siz ibodat qilayotgan narsalar eshitadimi siz duo qilgan paytingizda duolaringizni eshitib turadimi masalan siz qilyapsiz shu narsani qalbingizda nimalar bor uyda o'tirib olib qilyapsiz masalan duolarni maqsadlaringiz bor, g'oyalaringiz bor masalan, mana shu narsalarni qilayotganingizda ana shu siz ibodat qilayotgan odamlar siz kimlarningdir rioya qilib, ularga sig'inib, ularni e'tiborga olib qilayotganlaringizda ana shular ana shularni eshitib turadimi sizni gaplaringizni Yo'inki ular foyda zarar bera oladimi sizga deb ularga aytdi ibrohim alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Ey jiyanim deyapti. Agar sen bilginki, yer yuzida insonlar to'planib kelsa, senga foyda yetkazish maqsadida senga zarracha foyda bera olmaydi. Yer yuzidagi insonlar to'planib kelsa, senga zarar yetkazish maqsadida senga zarracha zarar bera olmaydi. Alloh taqdiringga yozgan bo'lsa, o'shani beradi. Foydani ham, zararni ham. Agar yozilmagan bo'lsa, uni ham bermaydi. Ali roziyallohu anhu gaplari. Agar taqdirimda yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay dedilar. Har bir narsa yozilgan. Rizqimiz, umrimiz, foyda zarar, boshqa qancha ayol olishligingiz, qancha farzandli bo'lishligingiz, nimani gapirishingiz, qancha non yeyishingiz, qancha suv ichishingiz hammasi yozilib qo'yilgan. Birortasini hech kim o'zgartira olmaydi masalan. Mo'min odam shunday bo'ladimi? Demak, bu mo'min odam ibodat qilayotganda hech narsani rioya qilmasdan ibodat qiladi. Bu ibodat qilayotgan paytida odamlarni-yu, boshqalarni-yu, dunyoviy manfaatni-yu birorta narsani rioya qilmasdan ibodat qiladi mo'min odam. Demak, har bir ibodat qilayotgan odamga, masalan, hayotimizda birorta amalimiz ibodat emas, amalni o'zi yo'q. janoza o'qiyapsiz, nikohlanyapsiz, farzand tarbiya qilyapsiz, tirikchilikni ba'zi ishlarni qilyapsiz. Hammasi ham ibodat. Mo'min kishida dunyoviy, uxroviy degan narsa yo'q. Hammasida ham agarki savol bersangiz, nima uchun qilyapsiz? Shu odam aytadi, uy solish uchun. shu odam aytadi, mana shu nikohlanishlik uchun yoki janoza o'qishlik uchun, Allohning roziligi uchun emas. Masalan, qaraydigan bo'lsangiz, qanchalagan savollarni qaraydigan bo'lsangiz, qo'lini bunday qilib namoz o'qisa nima bo'ladi? Oyog'ini bunday qilib namoz o'qisa nima bo'ladi? Bunday savol bermagan sahobalar. Qanday qilsam Robbim mendan rozi bo'ladi deb savol berishgan. Qarang, ya'ni insonning maqsadi katta bo'lsa, savol ham katta bo'ladi. Agar maqsad kichkina bo'lsa, savol kichkina bo'ladi. Ya'ni masalan roza tutayotgan odamlar ham shundayki, rozani bunday qilib qo'ysa nima bo'ladi? Masalan, rozadagi ba'zi rozani buzadigan narsalar, rozani karohiyatli qilib qo'yadigan narsalar, shunga o'xshash narsalar savol beriladi. Lekin rozadan maqsad nima? Roza tutishlikdan maqsad nima? Mana bu narsa savol berilmaydi. Ya'ni bu narsa nima? Bu narsa maqsadni katta bo'lmaganligi. Har bir narsada inson maqsadini o'ylash kerak. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amalni kichkina sanamang dedilar. Amalda kichkina sanamaslik kerak, har bir amaldan Allohning roziligini istash kerak. Gunohni kichkina sanamaslik kerak, har bir gunohda orqasida Alloh taoloning g'azabi turganligini his qilish kerak odam. Shuning uchun masalan savollarimiz kichkina, maqsadimiz kichkina bo'lganligi uchun Maqsad Allohning roziligi emas, maqsad roza tutish, maqsad namoz o'qish, Allohning roziligini topish emas. Shuning uchun namozdagi ba'zi kichkina narsalar bilan o'ralashib yuribdi bugun ummat. Agarki maqsad Allohning roziligini topish bo'ladigan bo'lsa, ancha muncha narsaga e'tibor qilinmaydi-da, shu Allohning roziligini istab masjidga kiriladi, namozga turiladi. Shu namozda ancha muncha narsa ko'ziga ham ko'rinmaydi. Masalan, ba'zi odamlarda namoz o'qiyotganda hammani kuzatib o'tirganligini ko'rasiz. Tashqariga chiqib olib, falonchi bunday qilib namoz o'qidi, pistonchilar bunday namoz o'qidi, deb turib fitna qilayotganligini ko'rasiz. Agarki bu Alloh uchun namoz o'qiyotgan bo'lsa, unaqa narsalarga e'tibor ham qilmaydi masalan. <clears throat> Mavzudan tashqari chiqib ketmaylik, ya'ni inson ibodat qilayotgan paytida haqiqatan Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, bu odamga sen ibodatni nima uchun qilyapsan? Ya'ni foyda zarar Allohdan deb bilasanmi sen? Foyda zarar Allohdan deb bilsang, unda demak ibodatda faqat Allohdan ajr mukofot umid qilishliging kerak. Bu joyda <clears throat> shu savolni berilyaptiki, sizlar duo qilayotganingizda u ibodat qilayotgan odamlaringiz yoki ana shu but sanamlaringiz eshitadimi? Ya'ni ilm nima edi desa, ilmni to'rtta sharti bor. Birinchi so'zlovchi kitob, ya'ni Qur'on, sunnat. Ikkinchi amaldagi sunnat, ya'ni amal qilishlikda sunnatga muvofiq amal qilishlik. Shuning uchun Abu Hanifa rahimahulloh aytdilarki olim ilmiga amal qilmaydigan bo'lsa, johil hisoblanadi dedilar. agar bir odam olim bo'lsin lekin ilmiga amal qilmayotgan bo'lsa u odam jahil bo'ladi shuning uchun ilm deganda so'zlovchi kitob gapirganda faqat kitobdan qur'on sunnatdan gapiradi ertaga aytmaydi qur'on u hali rivoyatlardan aytmaydi bir bor ekan bir yo'q ekandan aytmaydi balki gapirsa faqat qur'on sunnatdan gapirilishi kerak dalil hujjat hadihi sabili ad'u ila Alloh ala basiratin ya'ni basirat bilan haqiqiy dalil sunnat bilan gapirilishi kerak va amal qilganda faqat Rasululloh ko'rsatgandek qilib amal qilinishlik kerak. Ikkinchi, uchinchi haqiqatni voqelikka ko'ra tasavvur qilishlik. Ya'ni biz bu oyatlarni o'qiyapmiz, Alloh taolo bizga aytyapti shu oyatda deb tushunishlik va bizga berilyapti bu savollar deb tushunishlik va ana shu davrda but sanamlar deb aytilganda bugun but sanamlar qaysilar ekanligini fikr qilishlik, ya'ni bugun yo'q bo'lib ketdimi but sanamlar? Ana shu davrda nozil bo'lib bu oyatlar o'zini haqini topib turib endi bugun yo'q bo'lib ketdimi uni unda bugun hech qanday keragi yo'q bo'lib qoladimi bu oyatlar yo'q unday emas balki bu oyatlar sizu bizlarga ham demak but sanamlar bugun qanday ana shu davrda odamlarni anchagina farosati kamlik qilib haykal yasab olib turib haykalga sig'inayotgan bo'lsa lekin bugun insonlar qimirlaydigan gapiradigan eshitadigan butlarga ibodat qilayotgan bo'lishligi mumkin yoyinki qanchalagan ibodatlarni o'zlari but deb turib o'zlaricha bir ilohlarda quvonib turib ana shularga sig'inayotgan bo'lishligi mumkin inson albatta qalbini xolis qo'yib bu oyatlarga e'tibor qilishlik kerak to'rtinchi sharti bilmagan narsasini bilmayman deb aytishligi ya'ni inson qancha joygacha biladi va qanday bilmagan joyini o'rganishligi kerak bu narsalarni bilishligi mana shu narsa ilm Ya'ni bu joyda aytilayotgan narsa siz ibodat qilayotganda ana shu kimsalarga yoki narsalarga ibodat qilayotganingizda ana shular eshitadimi? yoki ular foyda zarar beradimi? Qalu bal vajadna ana kadalika yafalun. Ular aytishdiki, qavm aytishdiki, yo'q. Balki biz ota-bobolarimizni shu yo'lda topganmiz, shuning uchun biz shunday qilyapmiz deb aytishadi. Qala aytum ma kuntum ta'budun? antum va abaukumul aqdamun ya'ni ibrohim alayhissalom yana ularga aytyaptiki sizlar bir o'ylab ko'rmadingizmi ota bobongiz qilayotgan va o'zlaringiz ham qilayotgan shu ibodatlaringiz qadimdan qilib kelayotgan shu ibodatlaringiz kimga qilinayotganligini nima uchun qilinayotganligini bir o'ylab ko'rmadingizmi tafakkur qilib ko'rmadingizmi deb ibrohim alayhissalom aytyapti robbil alamin sen ibodat qilayotgan narsalar menga dushman. Ya'ni ular sizlar ibodat qilayotgan narsalar aslida bizga dushman bo'lgan narsalar. Illa robbil alamin, illo olamlar Rabbisi Alloh bizlarning do'stimiz. Endi ularga Allohni tanitishlikni boshladi Ibrohim alayhissalom. Endi inson Alloh taoloni tanigan bo'lsa, ibodatni kimga qilishligini bilib oladi. Allazi yahdin. U zot shunday zotiki meni yo'qdan bor qilgan. Sizni meni yaratgan u zot va bizni hidoyat qilgan. Bizni hidoyatga yurishligimiz sabablarini ham berdi va bizlarga aqlni, ko'zni va jasadimizdagi ne'matlarni va bunday sharoitlarni hammasini Alloh taolo berdi va mana bunday Ramazon kelishligidan avval bizga mana shu Ramazonning fazilatlarini ham Robbimiz bizlarga eshitirib qo'ydi. Ramazondan keyin eshitsak nima bo'lardi masalan? Ramazondan avval eshityapmiz, Demak, Ramazonni kadirleştiğimiz kerak. Demak, bu Alloh taoloning bizga hidoyati bu narsa. وَالَّذِي huwa يُطَعِمُونِي va yaskin. U zot meni yediradi va ichiradi, qondiradi. Va idza maritu fa huwa yashfin. Va u zot men kasal bo'lsam shifo beradi. Vallazi yumituni summa yuhyin. U zotgina meni o'ldiradi va qiyomat kuni qayta tiriltiradi. Vallazi atma'u ay yaghfirali Men qiyomat kunida gunohlarimni mag'firat qilinishligini faqatgina u zotdan so'rayman. Atma'u umid qilaman, tama qilaman. Bugun insonlar kimlardan nimalarda tama qilyapti masalan, lekin inson faqat Allohdan tama qilishlik kerak. Meni gunohlarimni faqat Robbim kechiradi qiyomat kunida. Mana roza tutamiz inshaalloh, ertaga roza boshlanadi. Mana bu rozada foydani, zararni faqat Allohdan ko'rish ro'zada Alloh taolo bizga nima maqsadni tushirgan bo'lsa, shu maqsadga erishishlikka harakat qilishlik. Mana bu narsani ham e, aytib ketyapti. Robbi habli hukma va alhiqni bis solihin. Ey Robbim, menga ilm ber, hikmat ber va meni solihlarga qo'shgin. Inson Alloh taolodan nima so'rashini bilish kerak. Dunyoda qolib ketadigan narsalarni so'rab, inson zehnini zaynat qilmash kerak. Inson dunyoda qolib ketadigan narsalar bilan ovora bo'lib, o'ralashib, mana qaraydigan bo'lsangiz qancha qanchalagan masalan o'zimizni hayotimizga e'tibor qiladigan bo'lsak aytib o'tadigan bo'lsak ishlamasak hayotimiz tirikchiligimiz o'tadigan odamlar ro'za tutmasdan ishlaydi masalan agar ishlamasdan yashasa 10 yilga kerak bo'lsa umrini oxiriga yetadigan rizqini to'plab qo'ygan bo'lsa ham baribir yana ishlaydi 200 so'm 300 so'm sarf qilib qo'ygan bo'lsa shuni o'rnini to'ldirishim kerak deb turib yana qarasangiz yana shu qilayotgan ibodatlarni ham karohiyatli qilib nuqsonli qilib yana baribir ishlayotganligini ko'rasiz lekin bu rizq masalasi umr ajal masalasi bu hamma baxt masalasi foyda zarar masalasi hammasini yechvolmaganlik insonda shuning uchun alloh taolodan biz shunday duo qilib so'rashligimizni alloh taolo o'rgatyaptiki ey robbim menga ilm ber va hikmat ber ilm aytib o'tganimiz to'rt shartni o'z ichiga oladi. Hikmat har bir narsani joyiga qo'ya bilish. Masalan, men ilmsizman degan odamni ko'rmaysiz. Qaysi sohadan gapirsangiz, sizdan zo'r keladi. Hammasi ilm ilmlik, lekin lekin ana shu ilmini joyiga qo'ya olyaptimi masalan? Ilmliman deydi, lekin o'z o'rnida amal qila olyaptimi? Har bir narsani joyiga qo'ya olyaptimi? Mana shu narsa hikmat bo'ladi. Har bir narsani joyiga qo'ya bilishlik hikmat. Allohdan hikmatni ham so'rashligimiz kerak. Bugun islom ummati hakim bo'lgan, hikmatli bo'lgan olimlarga nihoyat darajada muhtoj bo'lib qolgan. Agar odamlar bir narsaga muhtoj bo'lsa, mana shu muhtoj bo'lib turgan, dolizar bo'lib turgan mavzuni gapirmasdan, umuman masalan aytaylik, e, ribo avj olib ketgan bo'lsa, odamlarga riboni yashirib qo'yib turib zinodan gapiraversa, bu dinga xoinlik qilgan bo'ladi bu odam. Shuning uchun biz hikmatga nihoyat darajada muhtojmiz masalan. Men o'zimni foydam uchun gapirsam, siz o'zingizni foydangiz uchun gapirsangiz, sizni uyingizga borsam men o'zimni foydamni gapirsam sizga, meni uyimga kelganingizda siz zararingizga gapirsam, yoki ikkita odamning o'rtasida bir narsani adolat qilish kerak bo'lsa, o'zimni foydamga hal qilsam, bu narsalar umuman ummatda orasidan hikmat ketib qolganligi bo'ladi. Shuning uchun bizlarga hikmat nihoyat darajada zarur <clears throat> va mavzuimizga tegishlik Bugun masalan Ramazon to'g'risida gapirayotgan bo'lsak, Ramazon oyidagi ilmlarni o'z o'rnida nihoyat darajada chuqur o'rganib, shunga amal qilishligimiz o'z navbatida mana shu narsa hikmat. Ya'ni masalan Rasululloh sollallohu alayhi sallam nima deyaptilar? Ya'ni qancha qanchalagan ro'zadorlar borki, ularda och qolgani va chanqoq qolgani qoladi xolos. Hech qanday foyda topmaydi. Bir musulmon bilan kofirni ro'za tuttirib ko'rishgan ekan. Ya'ni kofir ro'za tutmaydi-yu, lekin uni ham ertalab qonnini to'g'azib qo'yib, kechki ovqat bermay ko'rgan ekan. Bu musulmon ro'za tutib turib, ertalabdan kechga ro'za tutgan ekan. Ikkalasini kechga borgandan keyin mutaxassislari jasadini tekshirib ko'rgan bo'lsa, bu musulmonni jasadida, organizmida nihoyatda katta foydalar bo'pti. Halgi kofirda organizmida juda katta zararlar bo'pti. Ertalabdan kechga bu endi nadomat qilib shikoyat qilib o'tgan. Endi men och qoladigan bo'ldim, chanqab o'ladigan bo'ldim deb ertalabdan kechga qiylanib o'tgan. lekin musulmon ertalabdan kechga alhamdulillah deb o'tgan ya'ni biz sohbatni boshida nima aytdik ya'ni biz ro'zadan aqida olamiz deb aytdik aqida bu qanday aqida edi ya'ni siz Allohning yo'lida qiylanishlik Allohning yo'lida xorlanishlik Allohning yo'lida azob mashaqqat chekishlik rohat ekanligini his qilishligingiz aqidasi ya'ni masalan mana shunday aqida bor masalan bir odam masalan Qur'onga amal qilaman, sunnatga amal qilaman deb bir gapni aytib chiqadi. yoki shu amalni ko'tarib chiqadi, hamma malomat qiladi. Endi atrofdagilarni bunga qo'yayotgan tashxisini qarangki, bu o'ziga o'zi qildi deydi. Juda qiyin bo'ldi bunga deydi. Shuni qilmasa shu balo yo'q edi shunga deydi. Ha bu odam qilayotgan yo'q. Agarki bu Alloh uchun qilayotgan bo'lsa, o'zi haqiqatan Alloh uchun qilayotganligi ma'lum. Odamlarni malomatidan qo'rqmasdan bu Alloh uchun bir amalni qilayotganligi ma'lum. Mana shunday qilayotgandan keyin bu odam siz o'ylagan odam emas bu odam. Bu odam rohat topyapti. Agar joni qiynayotgan bo'lsa, mashaqqat chekayotgan bo'lsa, rohat topyapti bu odam. Sahobalar qarang, hammalari ham shunday bo'lishdi masalan. Qaysiki sahobani qarang, birortalarini dinda o'rni yo'q sahobani ko'rmaysiz. hammalari ham iymon keltirgan bo'lsa, albatta islom binosiga bitta g'isht qo'yib ketgan. Birortalari hozir musulmonlar qarang, musulmonligini ham hattoki sezmay qolasiz. Dinga g'ish qo'yib ketganlarini kamdan kam barmoq bilan sanaysiz. Lekin hammalari oddiy shu odamlar qilganligi uchunla amal qilib yurganligini ko'rasiz. Ya'ni bu odamlar roza tutganligi uchunla tutib qo'yayotgan odamlar. Odamlar shuni qilayotganligi uchunla qilib qo'yayotgan odamlar. Bu musulmon hisoblanmaydi bu. Ya'ni musulmon odamga roza shunday aqida berish kerak. Ya'ni bu roza insonga shunday aqida beradiki, ollohni yo'lida inson mashaqqat chekkan bo'lsa, joni qiylangan bo'lsa rohat topishlik aqidasini beradi. Ya'ni masalan kunduzi bilan chanqaysiz. Ertalabdan mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar ro'zadorni og'zidan chiqqan sasiq hid, badbo'y hid Alloh taoloning nazarida mushka ambardan shirin. <clears throat> Ertalab choy ichasiz, peshindan keyin qorn ochadi. Qorn ochgandan keyin oshqozondan hid chiqishni boshlaydi. Bu narsa badbo'y hid. Lekin masalan odamlar aqllariga qoladigan bo'lsa, bu narsani qanday o'lchaydi masalan bu sassiyapti bu deydi yoki bunga boshqa narsani misol qilishingiz mumkin bir odam masalan bir odamni o'lchov bo'yicha bu soch soqollar to'zib ketgan yoki bir hoksor bir holatda ko'rinishligi mumkin rasululloh shunday insonni zikr qildi shunday bir odam lekin qalbi allohga bog'langan odam u odam gapirsa qasam o'rniga o'tadi u odam ollohga gapirib qo'ysa duo o'rniga o'tadi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ya'ni u zot sizlarni qosh ko'zingizga qaramaydi balki solih qalbingizga qaraydi salomat qalbingizga qaraydi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda ya'ni inson o'zini qalbiga qarash kerak va boshqalarni qalbiga qarash kerak ya'ni bugun shunday bir o'lchov borki bir amal bo'lgan bo'lsa odamlar nima deyapti deydi bu amal haqida o'zi kallasini ishlatib ko'rmaydi odamlar nima deyapti deydi odamlar yomon deyapti desa o'zi yomonda deydi odamlar yaxshi deyapti ha o'zi yaxshida deydi to'xta sen odamlar bilan nima ishing bor sen o'zingni ko'ringa o'zing kirasan ya'ni senga agar qarzga borsang shu odamlar kelib qarzingni to'lab qo'ymaydi qiylanib qolsang yordam berib qo'ymaydi seni go'ringga ular kirmaydi masalan sen agarki o'zingni agar oxiratingni o'ylaydigan bo'lsang sen bir o'zing qolsang ham allohga tavhid bilan tur allohga haqiqiy ibodatda tur shirk kufrdan saqlan <clears throat> rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar Agarki inson tavhidda bo'lsa, uni namozlari ikkalasi bir-birini o'rtasidagi gunohlarga kafforat bo'lib turadi. Jumalari kafforat bo'lib turadi. Ramazonlar o'rtasidagi gunohlari kafforat bo'lib turadi. Agarki gunoh kabira qilmagan bo'lsa, u tavhidda odam shirk kufr qilmaydi, nifoq qilmaydi va gunoh kabira qilmaydi. Gunoh sag'iralarga kafforat bo'lib turadi. Mana bu odamni qarang. Ya'ni bir odam tavhidda mana shu tavhiddagi odamga bu ro'za nihoyat darajada katta foyda beradi. Va ana shu holatga qaytadigan bo'lsak, bir odamni qiylayotganligiga biz mana shu ro'zadan olgan foydamiz qanday bo'ladi desa, mana shu ro'zadan olgan foydamiz mana shu odam Allohning yo'lida mashaqqat chekyapti, Allohning yo'lida malomatchilarda malomatiga qolyapti, Allohning yo'lida shu ajr olyapti degan mana shunday aqida bizga kirib keladi. Agar biz shu ro'zadan manfaatni olgan bo'lsak, shuning uchun Alloh taolo يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga ro'za farz qilindi. Sizdan avvalgi ummatlarga farz qilingandek sizlarga ham farz qilindi. La'allakum tattaqun. Shoyat taqvo egalari bo'lsangiz, ro'za tutgandan keyin taqvo hosil qilishligingiz uchun deyapti Alloh taolo. Ya'ni qarang, bu ro'zada taqvo hosil bo'ladi. Mana bunday aqida paydo bo'ladi. Odam mana ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytdik. Kim ro'zani topgan bo'lsa-yu, undan gunohlardan poklanmasdan chiqqan bo'lsa xor bo'lsin. haqiqatdan xor bo'lsin bu odam. Nimaga? Bu odam Alloh taoloni tanimaydi. Bu odam Rasulullohni tanimaydi. Bu odam bu ro'zadan hech qanday foyda olmadi. Rasululloh aytganlaridek, bu odamni chanqagani, ochqagani qoldi xolos. Ba'zi itga o'xshash. Masalan, bir itni masalan shunday bir qo'yingki, ochga qo'ying masalan, kechga suv ichmadi, hech narsa yemadi. Kechga borib turib, mana shu odam bilan mana shu itni hech qanday farqi yo'q. <clears throat> mana shunday holatga qoldi. Demak, bizlar ro'zadan la'allakum tattaqun. Alloh taolo aytyaptiki taqvo, shoyat taqvo hosil qilsangiz. Demak, bizlar roza tutishligimizdan maqsadimiz taqvo hosil qilishlik ekan, uchun ekan. hadisni qolgan ikki qismiga ham to'xtalib o'tamiz. Yana bittalarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim ota-onasini har ikkisini yoki bittasini huzurida hayotligida topgan bo'lsa-yu, bularni xizmatini qilib ajrga ega bo'lmagan bo'lsa, bular ham xor bo'lsin, burni yerga ishqilansin. Ya'ni Rasululloh duoibat qilyaptilar. Bu nihoyat darajada Allohga ibodat qilishlikdan keyingi o'rinda ibodat qilishlik, e, amal qilishlik kerak bo'lgan ibodat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohga ibodat qiling va ota-onangizga shukr qiling. Ya'ni ota-onangizga yaxshilik qiling degan oyatda aytadi. Demak, inson birinchi o'rinda Allohning haqqini bilish kerak. Alloh taolo va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin. Ya'ni bu oyatlarda masalan biz ibodat degan narsaga to'xtalib o'tyapmiz. Masalan, odamlar qilayotgan ibodatlari bilan odatlarini farqini bilib olishlik kerak masalan. bu ibodat qilyaptimi yoki odat qilyaptimi? Odamlar qilganlik uchun qilib kelyaptimi, ota-bobosi qilib kelganligi uchun qilyaptimi yoyinki shuni ibodat ekanligini bu dalil isbotlar bilan biladimi masalan? Ramazon masalan roza kelyapti. Nima uchun roza tutyapsiz desangiz, bu odam rozani men Alloh uchun tutyapman. Mana men Alloh uchun tutayotganligimni mana bu dalili mana ekan. Hattoki masalan rozani hamma a'zolar bilan tutishlikka buyuriladi Masalan aytaylik, biz tillarimiz, ko'zlarimiz va hattoyki aqllarimiz butun jasadimiz bilan ro'zani tutishlikka buyurilamiz masalan. Bir odamni masalan qarangki, e, ro'za tutib oladi, lekin og'zidan fahsh hali ham tushmaydi. Og'zidan yolg'on tushmaydi. Og'zidan hali ham bir ana shu gunoh gaplar, so'zlar tushmaydi. Yo'inki masalan ko'zlari nomahramdan tiyilmaydi. gunohlardan tiyilmaydi. Bu odam xuddi Rasululloh aytganlaridek och qolgan, chanqoq qolganni qoladi xolos. boshqa hech qanday bir manfaat olmadi hech qanday bir ajr mukofot olmadi demak bu odam ro'za tutmadi bu odam bu odam o'zini qiynadi shunchaki o'zini qiynadi ya'ni shu odamga masalan savol berilgan bo'lsa nima uchun ro'za tutyapsiz desangiz bilmaydi bu odam masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar agar siz ro'zador bo'lsangiz birov kelib turib siz bilan bahs qilsa siz men ro'zadorman deb qo'ying ya'ni sizni qalbingizga ozor berib mana shunday holatlar bo'lsa men ro'zadorman deb qo'ying deyapti qarang Ya'ni siz ham un bilan teng bo'ladigan bo'lsangiz, ahmoq bilan teng bo'layapsiz-da, siz ro'zangizga nuqson yetkazasiz. <clears throat> Hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo as-sawmu li va ana ajzi bihi. Ro'za men uchun, buni ajrini faqat men beraman dedilar. Hattoki masalan Shofiyiy rahimahulloh mana shu e, hadis qudusida tafsirda aytadiki, ya'ni bu ro'za Alloh uchun, boshqa amallar o'zingiz uchun. boshqa amal qilasiz, e, namoz o'qiysiz, ehson qilasiz, boshqa amal qilasiz, buni ajrini shunday farishtalarga aytadiki, Alloh taolo yozdirib qo'yaveradi. Lekin ro'za tutgan odamni ajrini faqat Alloh taolo o'zi, farishtalarga ham aytmasdan o'zi yozib qo'yadi. Bu nihoyat darajada buyuk amal bo'lganligi uchun. Hattoki masalan, mana shu Shofiy rahimahulloh aytadilarki, bu ro'zani hadis sharifdan keltirib turib, Alloh taolo ro'zadagi mashaqqatni jangdagi mashaqqatga o'xshatadi deydi. Ya'ni masalan Alloh taolo jangni farz qildi o'z o'rnida. Mana shu jangdagi mashaqqat insonni nafsini tarbiya qilishlik masalan. Juda katta nafs tarbiya qilishlik bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng amallarda cho'qqisi nima yo Rasululloh deganda jihod deganlar. Ya'ni mana shu nima uchun amallarda cho'qqisi desa, bu amalda insonni nafsini tarbiya qilishlik degan narsa bor. Nihoyatda katta narsa bor. Ya'ni mana shu amaldan ham ikkalasini qiyos qilishlik shunday holatdaki, masalan, Mana shu amalda ham inson Allohning yo'lida mashaqqat chekishlik, joni qiylanishligida rohat topishlik degan foydani topadi. Mana shu amalda ham. Endi ro'zada ham inson mana shu foydani topadi. Ya'ni masalan inson ro'za tutadi Alloh uchun. Butun a'zolari bilan ro'za tutadi. Ro'zada Qur'onni o'ziga doim mana shu shior qiladi, Qur'on o'qiydi va doim mana shu tavbada istig'forda bo'ladi va doim ilm qiladi tinimsiz ilm qiladi ro'zam bekor ketib qolmasin deydi ro'zamga putur yetkazolmay deydi og'ziga faxsh kelmaydi umuman tillarini nihoyat darajada zikr bilan namlaydi va qachon qarasangiz qalbida ham zikr shukur mana shunday holat tinimsiz mana shu ro'zasini ehtiyot qilishlikka harakat qiladi va hatto masalan kun isib qiylanib mana shu och qolib chanqoq qolib shunaqa bo'lgan holatlarda ham inson alhamdulillah deydi robbim uchun qiynayapman deydi robbim uchun jonim qiynayapti deydi rohat topadi va insonda o'z öz o'zidan mana shunday bir aqida paydo bo'ladiki Alloh uchun qiylansa rohat topishlik bugun masalan qiylanmayotgan kim bor masalan hamma qiylanyapti hamma qiylanyapti lekin Allohning yo'lida emas dunyoviy mashaqqat bir bandani yo'lida birovga qulchilik qilish uchun nafsiga qulchilik qilish uchun bunga o'xshash qancha misollar keltirishingiz mumkin hamma ham mashaqqat chekib yashaydi, masalan inson mashaqqat chekmayotgan inson yo'q shuning uchun alloh taolo ala tatmainul qulub ogoh bo'ling har qanday qalblar faqat Allohning zikri bilan Allohning dini bilan xotirjam bo'ladi demak bu ro'za bu din bu mana bu narsa bilan xotirjam bo'lishlik eng ana shu katta bir aqidani katta bir xotirjamlikni beradigan narsa demak Allohning yo'lida mashaqqat chekib rohatlanishlik aqidasini beradi sizga. Va bundan keyin ham boshqalarga ham o'lchovingiz paydo bo'ladi. Bu Allohning yo'lida qiylanyapti bu. Bu odamlar malomat qilgan bilan bu Allohning yo'lida malomatlanyapti. Allohning yo'lida qiynayapti. Bu mashaqqat chekmayapti, mazza qilyapti bu. Rohat topyapti bu degan o'lchov paydo bo'ladi. Va o'zingizda ham shunday o'lchov paydo bo'ladi. Nimalar uchun qiynalib yashayapsiz masalan? kechasi bilan uxlamasdan masalan dunyoni muhabbati bo'lsa bir odam kechasi bilan ish qilib chiqadida ertalabki borib maza qildik mana aka deydi yoyinki dunyo topishlik uchun qancha masalan mashaqqat chekadida maza qildik rohat qildik birov qilib berganday bo'lib qoldi deydi yoyinki shuncha mana aka qiylanganim bilan lekin mana shuncha foyda topdim deydi qarang bu narsa nima desa bu dunyoni muhabbat qo'yib dunyoni iloh qilishlik ya'ni tabiatu lil muhabbati inson Ya'ni lazzat muhabbatga tobe bo'ladi. Ya'ni qalbingizda nimaga muhabbatingiz bo'lsa, mana shu muhabbat qo'ygan narsangiz yo'lida lazzat topasiz. Masalan, bir bo'ydoqlarga bir misol qilinadigan narsa, bo'ydoqchilikda bo'ladigan narsa. Bir qiz bolani yaxshi ko'rib qoladi, buni yo'lida mashaqqat chekadi, rohat topadi. Kechalar uyqudan qoladi, ayni bo'ydoqchilik aytadi, rohat topadi masalan. yoki bunga o'xshash qancha ayolga agarki muhabbat qo'ygan bo'lsa, shuni yo'lida mashaqqat chekadi, rohat topadi. dunyoga muhabbat qo'yadi, shuni yo'lida mashaqqat chekadi, rohat topadi. Nimaga agarki muhabbat qo'ygan bo'lsa, mana shu muhabbat qo'ygan narsasini yo'lida inson lazzat topadi. Shuning uchun bizlar bilishligimiz kerakki, biz nimaga muhabbat qo'yganmiz, nimani yo'lida mashaqqat chekib lazzat topyapmiz. Mana shu narsani inshaalloh biz Ramazonda ilm qilsak, inshaalloh taqvo qilsak, Ramazonda biz <clears throat> ro'zalarimizni qadrlasak, Alloh va Rasuli buyurgandek ro'zani tutgan bo'lsak, inshaalloh va mana shu juda ko'p ilm qilaylik, birodarlar. Ramazonda ishlar to'xtataylik. Bu ish tugamaydi. Ota-bobomiz tugatgan, bizni ham tugatadi. Ish tugamaydi. Shuning uchun ishga muhabbat qo'ymash kerak, balki Allohga muhabbat qo'yish kerak. Va 3-10 kunlik bu etkof Rasululloh o'tirganlar, etkofga e'tibor qilaylik. Alloh nasib qilsa bu masjidda 3-10 kunlik etkof uyushtiramiz. saharli iftorliklarni uyushtiramiz, ilmlarda darslarni uyushtiramiz inshaalloh. mana shunday bir rohat topib, mana shunday bir e, ilm qilib, haqiqiy bir ro'zani qadrlab, mana shunday qilishlikka harakat qilaylik. Rasul Alloh va Rasuli duoibat qilgan insonlarni duoibati ilash qolmaylik Ya'ni u kim Ramazon topgan bo'lsa-yu, bundan gunohlardan poklanmasdan chiqib qolgan bo'lsa, xor bo'lsin, ya'ni bu ahli jahannam bo'lsin degan so'z. Ya'ni duoibat otasi bolasini oqib qo'ygan bo'lsa qanchalik bo'ladi masalan Alloh va Rasul oqib qo'ygan bo'lsa bu inson qanchalik bo'ladi inson mana shu narsadan hushyor bo'lishi kerak Shuning uchun Ramazonni tugatganimizdan keyin faqat ikki toifali inson bor ekan. Bu uchinchi toifa yo'q ekan. Bittasi gunohlardan poklanib chiqqanlar, ikkinchisi Alloh va Rasulining duoibatiga uchrab chiqqanlar. Shuning uchun bizlar <clears throat> Ramazonni qadrlab, inshaalloh Ramazonda e, bir yaxshi ibodat qilib Alloh taoladan so'raymiz. Subhanakallohumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم السلام عليكم ورحمة الله